dia keki close up dia untuk yang caramel strawberry punya oreo ni tak lawa sikit daripada Una use Hai Assalamualaikum hari ini aku nak cuba menu terbaru daripada tea life iaitu air baru smoothie dah cair dah sebab jauh perjalanannya kita ada dua perisa yang berbeza sebelah kanan aku ni kita ada caramel biskuti caramel atasnya aku rasa cookies Eh, taburan apa lotus biscoff tu. Yang lain satu ni biskuti Oreo. Yang merah-merah tu strawberry. Atas dia taburan Oreo. Okey. Tanpa membuang masa, marilah kita cuba sebab dah mula mencair kan. Okey. Mari kita cuba you all. Okey, mari kita buka eh. Kita nak tengok dalam ni. Kena goncang ke? Ding ding ding ding. Bismillahirrahmanirrahim. 기드라생의 다른모 Siapa eh? Eh, campur Mungkin yang ni Air susu Sahaja Lepas tu ditaburkan Sekejap lagi aku akan tunjuk taburan dia. Ini dia, okay, kita close up dia. Untuk yang caramel. Okay, kita akan rasa lagi satu. Strawberry. Biskuti Oreo. Oreo campur strawberry. Hmm. Rasa masam-masam strawberry tu ada. Macam mana eh nak cakap rasa dia tu hmm, Macam tu lah Adalah rasa strawberry tu Boleh lah Kena lah Kalau yang tak suka masam yeah. Boleh lah Tapi sedap lah Sebab ada Oreo tu Kalau tak ada Oreo aku rasa biasa saja Yang strawberry punya Oreo ni tak lawa sikit daripada yang Okay Kita kacau bagi habis ya kita aku rasa ni aku prefer yang caramel ni tapi taste orang lain-lain kan kita dah kacau so dah hilang dua-duanya dah hilang tera So untuk caramel ni rasa susu dan juga dia rich dah rasa dengan dia punya biskuti ni caramel tu tak adalah rasa caramel sebab biskut tu yang sebenarnya kan Lost, lotus biskut hmm. kita minum pula air ni Acik ah, kata ni air ubat you all Sebab dia rasa masam-masam-masam sikit. Tapi ada Oreo tu dia jadi balance. Kalau tak mungkin lagi masam. So, tu saja video aku untuk hari ni. Untuk aku, aku prefer this one. Rather than this one kita boleh uh, apa kalau yang peminat strawberry yogurt benda-benda macam-macam tu bolehlah minum sebab dia ada Oreo. Mari kita minum lagi. Tapi untuk aku, aku akan pilih yang ni. Caramel. Okay, mari kita tanya orang lain. Adik sini minum. Nah, rasa. Caramel? Okay. Masam tak sedap. Yelah, nak apa strawberry? Eh. Kau pilih yang mana? Tu caramel. Ha, adik pilih caramel. Acik kam? Caramel. Acik pun pilih caramel. Dia dah minum tadi. Alam, Alam pun akan caramel. Sebab se- bila mana satu family tu akan sama je taste dia. Tak ada lah sama sangat. Tapi untuk makanan lah. Spesifik makanan kita orang nak kita bukan yang lebih kepada manis tu tak juga masam pun tak masin pun tak sebab kita orang yang tawa makan <laughs> makanan yang tawa tawa-tawa saja terlalu pedas pun tak tahan yang manis pun tak suka sangat tapi adik suka manis-manis betul adik suka kalau macam ais kepal Milo tu suka ke ais krim manis ayam minum patu cerok berok dah tak minum patu <laughs> sebab mama pun selalu masak tawa-tawa so kita orang yang tasteless <laughs> Okey dah lah, beda saja. Okey, marilah kita tutup video kita kali ni. Kalau korang nak cuba, cuba satu ni RM10.90. Acik ah, tak ada. Tak ada yang kecil eh? Tak ada. So dia uh, datang dengan saiz besar saja. Tapi ikutlah citra rasa masing-masing. Kalau untuk aku, aku prefer yang caramel. Kalau yang suka strawberry, yogurt, masam-masam tu bolehlah minum ni dengan Oreo. Dia tak ada teruk tapi bolehlah kalau untuk yang masam tu kita suka untuk yang menyicah-nyicah saja. Okey. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe pada YouTube channel aku ya. Tolong bantu aku untuk cukupkan 4000 jam. Okey, tolong tengok semua video aku dan like. Hmm, dah lah nak buat video malas kan. Itulah. Apa-apa jangan lupa subscribe. Sekarang subscribe itu percuma saja. Percuma, percuma, percuma. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.